在发酵，在热闹的街角，我们用自信舞蹈。跟着我一起跃动步调，烦恼统统抛掉，把梦想尽情燃烧。看，快乐在围绕，跃动的心跳。 年轻的世界不再单调。 勇气无需回答，双手放开吧，出发。哎呀咿，哦 其实咱们这次音乐会的主题是未完成的约定，但是哈，我相信，在新的一年的开始嘛，我们可以通过自己的努力去完成这些没有完成的约定以及没有完成的愿望。然后今年我的愿望是，希望自己的声乐能够有个更大的突破，然后希望自己身高可以长到一米八三，然后能够天天开心。 可以，好，天天开心，天天开心，到我了。呃，我的这个新年愿望呢，就是头发能越来越茂密，然后呢，也希望就是大家能呃越来越好，越来就是天天开心。对，一定的，一定。我发量要超过你，绝对要超过你。新的一年。我嘛，有两个愿望，第一个呢是顺利度过变声期，然后还有一个是能够长到一米八三，然后也是。 希望大家能够做自己喜欢的事情。肯定。好。呃，我的愿望就是呢，还是长到一米八吧。虽然说去年没有完成，但是今年肯定会完成的，我觉得。可以。很接近了，已经。有志气。我的愿我的愿望呢，就是在新的一年，我要挑战举起御寒。确定？可以，可以。有有点难度呀，这个没有梦想。 的愿望呢，就是可以顺利度过变声期，然后不是能轻轻松松唱上去高音，就是有一个比较有磁性的嗓音。磁性愿望成是这样可以可以，就这样。我今年的愿望呢，就是我还有今年和我一起中考的朋友们都可以上连招线，一定可以！加油加油加油加油！肯定可以肯定可以。嗯，我的愿望就是能更加坚强，更加勇敢。 你弱？哎，你脆弱吗？脆弱吗？好脆弱吗？有有脆弱吗？非常脆弱， <laughs> 呃，我的愿望呢，就是今年多长一点肉，啊，让我的舞蹈架子看起来大一点，不要太难看了。你太瘦了，确实，真的，太瘦。吃点。嗯，我的愿望呢，从个人层面来说，我希望我能考上我我心仪的。 取消。然后呢，我还希望我的身高可以直逼雨涵。怎么又是我？然后呢，从嗯大的层面来说，希望我们都能顺利的成长，然后有更大的进步。可以，这个发言是学的，可以，发言很好，很这个好。然后我的愿望啊不多，就两个。第一个呢，就是可以长到幺七零啊。 或者以上，然后第二个愿望呢，就是看一个完整的世界杯。世界杯，我觉得应该这个愿望，这个多长高点，多长高点，我觉得可以。呃，我的新年愿望呢，嗯，就是我比去年的我自己啊，要成长一些，成熟一些，啊，有一个比较大的改善啊，改观。什么样的改善？嗯，比如说身高到幺八零以上。哈哈。 这只是梦想哈，梦想，有点东西啊。 <laughs> 那么新的一年里，希望大家可以完成自己未完成的约定以及愿望。然后我们今天的音乐会就到此结束了，拜拜，拜拜。